le la aigu pour les donateurs. Merci, Marie. Ouais mais c'est cher payé. Ça coûte très cher. Ça... Les il c'est payé, c'est ça. Les la, c'est payé. 2000. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à notre aventure Kickstarter qui va nous permettre de faire de très grandes choses. To keep up to date on all that's going on with Ensemble 101, check out our website at ensemble101.fr. Un grand merci pour votre soutien qui nous permet de préparer dès maintenant notre prochain concert en avril 2020. In 2009, I boarded a plane to Paris, Texas to sell knives. Except I got on the wrong plane and now I'm in Paris, Italy. I've, for three years now, been trying to get back to the United States. I don't speak Italian. I speak this babble language that they pretend to understand. I don't even know who these people are. I need somebody to come and pick me up.